Ježíšo, tak na chtěla bych vám strašně poděkovat za tolik komentářů a dneska jsem tady společně s Aničkou. Aničko, pozdrav. Anička nechce pozdravit, dobře. A chtěla bych se vám poděkovat, jo? Aničko! Ano. Hej, když to není Granny, tak prostě ona jakože... Uh, oj. Oj. Oj. Oj. Anička? Proč čumíš na tu desku zádu? Aničko na mě útočí! Aničko, uklidni se! Aničko, kamoši, jo? Aničko, Aničko, Aničko. Aničko? Aničko, klid! Aničko, hej, uklidni se, Aničko. Aničko, <laughs> ježiš. co se stalo teď? Jakože ona mě sežrala, jo? Dobře. OK, takže ona mě sežrala. Uh, on... Tak. No počkat. No poč. Chceme říct babičce, že musí potrestat Aničku za to, že mě bouchla. Babi, musíš potrestat Aničku, ona mě, ona mě sežrala. Uh, energy drink.